Это на севере Сирии Западный округ Идли Шаткое перемирие В городе Сераки Серое зимнее небо Словно змея на тепло В небо взмывает ракета Валится грач на крыло Затянуты ветром Жизнь небо держит за них Но до своих километры Не дотянуть до своих В точке эвакуации Пули свистят между строп. В зоне деэскалации Снова бьет пулемет изначально а не равен Шансов по факту нет Здесь о женевском праве Знать не хотел Маджакет Боекомплект на исходе Враг хочет взять живым Значит, вот так выходит блин или стать молодым где-то на севере Сирии Западный округ Идлиб Шаткое перемирие В городе Серокип Летчик врагу не сдается Крикнет несколько слов Дернет чеку, улыбнется Этого за пацанов